complete a daily quest, complete daily quest, complete daily quest. Install health and shield. Ah, oh, fuck off met jou kak, man. Ek lees mos nou daar. Bye bye. Seriously? Wat se tipe ATV ry in die water? Wie is dit? te wat nou? Jy was dik balans gewees en nou is jy dood. Oohoho! Sy gepiel. Dink ek was myself opgeblaas. Nee, é fuck die storm. É Ek is die storm. Woo! Uh, bitch! Lekker boys. Pokken met 1 punt. Even though die eerste 4 pokken devs was my skuld. Daaroor sê ek jammer. Um Man, ons het volken genaai vandag. En straks is er konde. O oh ja, dan het ons die bliksems in gesê dan. Oh, ah, where? Wat moet ek doen? Destroy 20 straks is er konde ook kan jy. Ja. Nee, volken, goed, geef my fireflies en ek volken kop vir jou alles doen. Konda Canyon is well. O, jy moet actually die mure stukkend maak. Hoe dit hoe dit hoe lê wat jy doen? Ach, hierdie car is useless, bro. Ek skiet haar met drie verskillende gewere in haar ma se poes in. Maar sy skiet my een keer met 'n hal geweer teen die toon. What the fuck is this? Die naai, nee, die, die fucking mofgat naai nee, staan in een boom. Wat is die behoor my doen so iets? Alala, fatso, jou masse nee. naai. We are pistol elimination, so ek moet onthou daarvan. Ah, man, hierdie storm is 'n master push en ek ben ik wel hard ik die weg. Hierdie bliksem se storm, hè? Ja? Fuck, the assistance of fucking nice wees for my spanmaat absolute uiterste verkrachting, manne. Prachtig, prachtig. O, oh, nou wil jy nog werk, want fucking subscribe op. Voor hoeveel geld? So dan krijg jy elke maand. Nee. O, oh, want jy krijg die battle pass. En jy krijg jou vita. So dan kan jy, ach nee, jy is fucking jachts in jou donderse kop. Jy kan sien hier die kak is vir kinders. Dat er is nie een manier dat ek so baie fucking geld gaan blaas op stikke kak soos dit. Ek ben, kijk my, kijk my. Kijk my cherries, is awesome. praat sy die lewende poes uit haar uit in haar ma se moer in met drie verskillende ooh Wow, kryp in die bos weg soos 'n fucking midnight. Woon die poeslikheid. Ag, storm jou ma se doos, gaan net fucking weg.